Istighfar ni miongoni mwa hasanati kubwa kubwa, na yeyote ambaye atakayehisi upungufu katika matendo yake, katika kalbi yake, katika riziki yake, basi yashikamane na istighfar. Sheitani asema, anashangaza na wanadamu kwamba wao wanampenda Mwenyezi Mungu lakini wanamuasi na wananichukia mimi lakini asi Najua kwamba Mwenyezi Mungu amekuwekea dhamana ya riziki, basi usiwazi, na Mwenyezi Mungu hajakuwekea dhamana ya janna basi usilegee na ujue kwamba watakaokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni wachache, na haya mapambo ya dunia ni mapambo yenye kuisha, na kila neema kana la neema ya janna ni yenye kuisha na si yenye kudumu, na kila balaa kana na nar ni afia. Faqat hasib nafsaka qabla fawati alawan. Allahumma inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik.